ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ರೈತ ಜಗಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾತ ರೈತ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವೂ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೈತ ಬನ್ನಿ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಇಂದಿನ ಸಿಕ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಅಂದರೆ ಸೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುದುವತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಬೆಳೆಯೋ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮುನಿರಾಜ ಅಂತ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಏನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಡೈಲಿ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ದಿನ ಮಳೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರನೇಕ ನಿಕನು ಏನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ ಏನು ಬೆಳೆದ್ರೂ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶು ಕ್ಯಾಶು ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಅಂತೇಳಿ ಫಿಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಏತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ಕ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಗೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸುಖ ರೈತರು ಕಷ್ಟ ಸುಖನೂ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಂ ರೈತರು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ತರವಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಳೆ ತ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡುವರೆ ತಿಂಗಳ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಆದರೂ ಬೇಕು ಬೆಳೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಇಲ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೋದು ಮಳೆ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳೆಗಳು ಪೂಜೆ ಅಂತೆ ಏನೇನೋ ಹುಳು ಅಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಆಗಾಗಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಕಡೆಯಿಂದ ಔಷಧಿ ರೇಟು ಈ ಥರ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರೂ ಕೇಳಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಮಾರಿದ್ದೇ ಆಟ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಬಿದ್ದೈತೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದಾಗ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ನೋಡೋ ಮಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣ ಏನು ಏನಂದರೆ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ತಗ ಐವತ್ತು ಪೈಸೆ ಬೆಳೆ ಆಗಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀವನ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಸಿಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಷ್ಟೇ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆತಾಗೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ರಸಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಅವರೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕ್ಯೂ ಕಾತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸಿಗೋದು ಬಾಧೆ ಐತೆ ಆ ಥರ ಇದೆ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಹೂವು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮು ಊಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಮಳೆಗಳೋಡ್ದು ಹಾಂ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇದು ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ವಾರ ತಿಂಗಳ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಶಾಂಪಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೂವು ಒಂದುವರೆ ತಿಂಗಳ ಶಾಂಪಲ್ ಹಾಕಿ ತಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಮಳೆ ಹೊಡೆದು ಇವತ್ತು ಔಷಧಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ತಿರ್ಗಾ ಮ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಔಷಧಿ ತಂದು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬಾದ್ ಬಿದ್ಕೊಂಡು ರೈತರು ಬೆಳೆದ್ರು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆ ಹೂಕ್ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ರೈತನ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಬೆಳೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆ ಜಿ ಚೆಂಡು ಹೂವು ಹಾಂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಿಕ ಏನು ಪರಿಹಾರನೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಯಾವ ಥರ ಪರಿಹಾರ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಏನೋ ನೋಡ್ರಿ ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆ ಮಾಡೋಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರು ಕಲ್ತಿರೋಲ್ಲ ಬಿಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿಡ ದೇಶ ಅಲ್ಲನೋ ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರಣ್ಯ ದೇಶ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಬಿಡ ಬಿಡ್ ದೇಶ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದುವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಂಪಲ್ ಆಗ್ತದೆ ರೇಟ್ಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಞೂ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಟೆ ಕೊರೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕರೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕೂಲಿ ಕಾಸು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ನೋಡಿದರೆ ಡೈಲಿ ಔಷಧಿ ಅದು ಇದು ಬಂಡವಾಳಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಲೀಟ್ರ್ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರನಿಕ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಬೇಕು ಔಷಧಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಟಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಐದಾರು ಸಾವಿರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕು ಮಾರಿದ್ರೆ ಕೂಲರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದೈತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ಬಂದರೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೂರು ಮೂಟೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಫೈನಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನ ಔಷಧಿನ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈತರ ಬಾಧೆ ಆ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೇನೋ ಯಾರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಾಧೆ ಅವರೇ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅವರೇ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಟೊಮೆಟೊ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಹಲೋ ಸರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನಂತ ಹೇಳೋಣ ನಾವು ನಾವು ಒಂದು ಎಕರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬೇನೋ ಮೂರು ಕಾಸು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಂಗಿ ಬಂದೈತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಬರೀ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಅವ್ರ ಊಟ ಟೀ ಕಾಫಿ ಟೀ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆಗಿ ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಐವತ್ತರಿಂದ ಲಕ್ಷ ಸಿಗೋದು ಈಗ ಬೆಳೆಯೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಕೂಲಿಯವರು ಬಂದು ಲೇಬರ್ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಓಡ್ತಾಯಿದೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ಐನೂರು ಆರುನೂರು ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಈಗ ನೂರು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ನೂರು ಒಳಗಡೆನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರೈತರಿಗೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಅಂಬಾನಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೈತರಿಗೆ ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮದು ಆ ಸಾಲ ಕೊಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಲ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಇದು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಶಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳ ಫುಲ್ ಕೊಯ್ಲು ಕೊಯ್ಯುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ರೇಟ್ ಈಗ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ನಾನ್ನೂರು ಐನೂರು ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನೂರೈವತ್ತು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗೋದು ಡೌಟೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಹಾಕಿ ಈಗ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗೋಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಗೋಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟು ಅಂದರೆ ಲಾಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಾಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಲಾಟ್ ನಮ್ದು ಹೋಗಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೇಡಮ್ ಬೆಳೆ ಯಾವ ಇದೆ ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಂಗಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈ ಬಿಂಗಿ ರೋಗ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಔಷಧಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂರು ಲೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂರು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ತನಕ ಖರ್ಚು ಬೀಳುತ್ತೆ ಮೂರು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು ಮದ್ದು ಈಗ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಬಂಡವಾಳ ಇವು ಇದು ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಬಿದ್ದಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಐವತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ನೂರು ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ರೇಟ್ ನೋಡಿದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ನೂರು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಆ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಆರುನೂರು ಅಂತ ಜನಗಳು ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಕಡಿಮೆನೇ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಏನೋ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋ ಬೆಳೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಶಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳ ಫುಲ್ ಕೊಯ್ಲು ಕೊಯ್ಯುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ರೇಟ್ ಈಗ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ನಾನ್ನೂರು ಐನೂರು ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನೂರೈವತ್ತು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗೋದು ಡೌಟೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಹಾಕಿ ಈಗ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗೋಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಗೋಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದಾನೆ ಮೇಡಮ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟು ಅಂದರೆ ಲಾಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಾಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಲಾಟ್ ನಮ್ದು ಹೋಗಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಅವ್ರದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೇಡಮ್ ಈ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಂಗಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈ ಬಿಂಗಿ ರೋಗ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಔಷಧಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂರು ಲೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂರು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ತನಕ ಖರ್ಚು ಬೀಳುತ್ತೆ ಮೂರು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು ಮದ್ದು ಈಗ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಬಂಡವಾಳ ಇವು ಇದು ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಬಿದ್ದಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಐವತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ನೂರು ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ರೇಟ್ ನೋಡಿದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ನೂರು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಆ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಆರುನೂರು ಅಂತ ಜನಗಳು ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಹಬ್ಸಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಏನೋ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋ ಬೆಳೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳೆ ಸಿಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಿರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಈಗ ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರು ಏಳು ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಬಿಂಗಿ ರೋಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಬಿಂಗಿ ರೋಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇರೋ ಗಿಡ ಕಾಯಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಜೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇರೋ ಕಾಯಿ ಹೂವು ಪಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಉದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಸಲಹೆ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ಮುದ್ದೊಡೆಯೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೀಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೆಡಿಸನ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹಾಂ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೋರು ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮೆಡಿಸನ್ ಹೊಡೆದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೊಡಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಔಷಧಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಔಷಧಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಔಷಧಿ ಒನ್ ಟು ಡಬಲ್ ಎಳಿತಾ ಇದೆ ಎಳೆದ ತಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇರೋ ಬೆಳೆಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಮುದ್ವತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ರೈತರ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಏನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ದೇವಪ್ಪ ಏನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ರಾಗಿ ಜೋಳ ಗೋಧಿ ಬೀಟ್ರೋಟು ಪೋಸು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೇನು ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಬೆಳೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಲಾಸು ಒಂದು ಬೆಳೆ ಕೈ ಸಿಕ್ಕೋದು ಗಂಟ ಪಂಟ ಆಗೋದು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಲಾಸು ನಾವು ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಬೆಳೆ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಮಾಡಲೇ ಇವಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕಿದ್ನಿ ಹಾಕಿನೇನು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಅದು ಬರೋದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೇಟೇ ಇಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೈತೆ ಮೂರು ಅಂಗ್ಲ ಬಂದೈತೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಯಬೇಕು ಮಳೆಗೇನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ತೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಸಿಲ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ತೋಯ್ತು ಕೇಳೋರಿಲ್ದಿರ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಕೊಳ್ತೋಯ್ತು ಅದು ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಏನು ಇಂಥ ಬೆಳೆಗಳೇನು ಇದಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆನಾಗ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳ್ಕೊಬೋದು ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೇಡಮ್ನವ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅನುದಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ನಮಗೇನು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ನವ್ರೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನಂತ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಏನೋ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕಷ್ಟ ಕೂಲಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಆ ಕೂಲಿ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳಗಳೇ ಬರೋಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಲ ಸಾಲ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಡುಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ತೆಗೋದು ಕೊಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ತೆಗೋದು ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಳೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಗಂಟು ಪಂಟು ಆಗ್ತದ ಈ ಸಲ ಅಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಲಾಸು ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ತಿನ್ನೋರ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಬಡ್ಕೊತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪಿ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೀನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿತೀರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿಲ್ಲ ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ರೇಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ರೇಟು ನಾವು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೋ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ನಾವು ಒಂದು ಐದು ಎಕರೆಗೆ ಹಾಕಿವಿ ಶಾಂಪಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಮೇಡಮ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಬಂಡವಾಳಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಷ್ಟು ಕಾಸಾಗೋದು ಪೇ ಪೇಪರು ಔಷಧಿ ಟೈನು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ನಾವು ತುಂಬ ಹೊಡಿತೀರಿ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇವಾಗ ತಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಇವಾಗ ಕೊಳವೆ ಬಯ ಒಂದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟು ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ ಟಿ ಸಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡವ್ರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಕಳ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಿ ಮೋಟ್ರ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೀರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಮ ಇದು ಐದು ಎಕರೆಗೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷನ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲನೂ ಇವಾಗ ಮೂರನೇ ಟ್ರಿಪ್ ನಾವು ಕಿತ್ತಿರೋದು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಲಾಭ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರೋದೇ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹ್ಞೂ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೊಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಬೆಳೆ ನೋಡಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಯಿತು ನೋಡು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಹೆಂಗೈತೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ಹುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಕಾಯಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಳ್ತೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಉದುರೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೆಡಿಸಿನು ಮಳೆ ಇವಾಗ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹೊಡಿತೀರಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಔಷಧಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಯಾರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ಏನೂ ನಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನು ಅನುಕೂಲನೂ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಬಂದು ಪ ಯಾರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನಷ್ಟ ಆಗಿರೋರ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಆದರೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತೊಗೊಬೇಕು ಯಾರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋರೇ ಇಲ್ಲ ರೈತರು ಅಂತಂದರೆ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಏನೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೈತರು ಅಂದರೆ ಡೆಸ್ಟ್ ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ರೈತರು ಡೆಸ್ಟ್ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡು ಆ ಥರ ಡೆಸ್ಟ್ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿರೋ ರೈತರನ್ನ ಅವ್ರವ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರವರೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರವರೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಆದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ರೈತರನ್ನ ಯಾರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಏನಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿ ಇವಾಗ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಾ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾರು ಇವಾಗ ಇನ್ನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೊಗೊತಲ್ಲಲ್ಲ ಏನು ಯಾರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೊಗೊಳೋರೇ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ರೋಡ್ ರೋಡು ಅಲಿಬೇಕಿನ್ನು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಈಗ ರೈತರು ಈಗ ಇನ್ನೂರಿಂದ ಇನ್ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ರೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗಿರ್ತದೋ ಅದು ಕಮಿಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಅಮೌಂಟು ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಕರೆಂಟು ನಮ್ಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ಇದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಗಳು ಟಿ ಸಿ ವೈರು ಏನೂ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ನಾವು ಕೆ ವಿ ಬೆಸ್ಕಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಫೈಲೆಲ್ಲನೂ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸಾಲ ಓಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಕರೆಂಟು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಎಷ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲೇ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಇದುವರ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮೊದಲು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇದ್ದರು ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಇವಾಗ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ನೋಡ್ಸೋರು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೂ ಶಾನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಿ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನೇ ರೈತರು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತಾರದು ಇನ್ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದೂ ರೈತರು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರೂ ಕ್ರಮ ತಗೊಳಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನೊಬ್ಬರೇ ನಮ್ಮ ರೈತರು ರೈತರು ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮುದ್ವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ಚೆಂಡು ಹೂವು ಬೆಳೆ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಅವರು ಬೆಳೆದಿರೋ ಚಾಮಂತಿ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಆಂಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಂಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಅಂತಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೂವು ಹಾಕಿದ್ದೀರಮ್ಮ ಎರಡು ಎಕ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಹೂವು ಹಾಕಿ ರೇಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗೈತೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಗೈತೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗೋಯ್ತು ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ರೇಟ್ ಅದೇ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಮಳೆ ಕೂಲಿಯ ಕಾಸು ಬರಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಬಂಡವಾಳ ಇನ್ನು ಎರಡು ಎಕರೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಬಂದೈತೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಮೂರು ಕಿತ ನಾಲ್ಕು ಕಿತ ಕೊಯ್ದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಆಗಿತ್ತದ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹ್ಞೂ ರೇಟ್ ಸೂಕ್ತ ರೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಏನಾಗ್ತದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬೆಳೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ ರೋಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಏನಾದರೂ ಮೆಡಿಸನ್ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದನ್ನು ಮದ್ದು ತಂದು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ನೋ ಕೇಳಿ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಥರ ಬೆಳೆಗೆ ಈ ಥರ ಮೆಡಿಸನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಐಡಿಯಾ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ನಾವು ತಗೊಬರೋದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಬೆಳೆ ನಾವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷನಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಹ್ಞೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸುಮಾರಾಗಿ ಬರ್ತೈತೆ ನೀರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬಿಡೋಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗೋಗೈತೆ ಏನೇನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ ಟಮಾಟ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸು ನೋಡಿ ಆ ತೋಟನೂ ಲಾಸು ಮೂರು ತೋಟ ನಾಲ್ಕು ತೋಟ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಹೂಕೋಸು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅದು ಹೋಯ್ತು ಗಡ್ಡೆ ಕೋಸು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಯ್ತು ಏ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೈನಿಂಗ ಬಂಡವಾಳ ಆಗ್ತಾ ಅದೇ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೋಗಿ ಸರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನುದಾನ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನಾರ ಇದ್ರ ನಿಂಗೆ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತುಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕತ್ತೈತೆ ಹ್ಞೂ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೈತರು ಆದಮೇಲೆ ರೈತರು ಮಾಡೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಓಡಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವ್ರು ನೋಡೋಣ ಸಾಲ ಮಾಡೋದು ಹಾಕೋದು ಬಡ್ಡಿಗಳು ಒಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಮನೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾಳ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ತೊಳಿತಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಹ್ಞೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಟ್ಟಿ ನಿಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ಮೂರು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಶಾಖೆ ಆತದ ಶಾಖೆ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಅದು ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉದ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ದಿನ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಟ್ಟೆ ಆತದ ಇದು ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಒಂದು ಎರಡು ತಟ್ಟೆ ಆತದ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ತಟ್ಟೆ ಎರಡು ತಟ್ಟೆ ನಾವು ತಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ ಓದ್ತದ ಇದು ಇಂಥ ಊರ ನಾಚಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಊರಿಗೆ ಓದ್ತದ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನೇ ಇಷ್ಟೇ ಕೋಲಾರ ನಿಂಗೆ ಮಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಓನರ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಖೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಟ್ತೀರಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಥರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜರ್ಕ್ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಜರ್ಕ ಇದು ನಾವು ನಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಅವು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ರೈತರು ಸಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ ಬಂದರೂ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸಹ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದು ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ಅಂದರೆ ಸೇವೆ